жөнөкөй батарея гальваникалык элементти карайлы стаканга электролит куялы мисалы кислота гальваникалык элемент эки электроддордон турат мисалы эки пластина биринчиси электрод көмүр экинчиси цинк болсун электролитке электроддорду кичинеден салалы кислота цинк электродун бир аздан кийин эритет ага цинктин оң иондору өтөт ал эми цинк электроду терс заряддалат цинктин иондору кислотага өтүп жатканда электролит оң заряддалат жыйынтыгында бул жана кээ бир химиялык реакцияларда электрондор көмүр электродунан өтүп оң заряддталат терс заряддалган электрод катод деп аталат ал эми оң заряддалган электрод анод деп аталат катод жана аноддун ортосунда потенциалдардын айырмасы пайда болот цинк электроду терс зарядталганда, ага электролиттен оң иондор тартыла баштайт тең салмактуулук орнойт бир нече убакытта катоддон кеткен иондордун саны ошол эле убакытта ага жайгашкан иондордун санына барабар электроддор ортосундагы потенциал айырмасы туруктуу бойдон калууда электроддорду өткөргүч менен туташтыралы Электродто ток өтүп жатканын көрүүдөбүз цинктин ээриши күчөйт ошондой эле көмүр электроду бузулууда